מערוץ היוטיוב שיר לוי, ואני כאן היום מטעם ויגן פרנדלי לבדוק את מסעדת אנסטסיה שנמצאת בתל אביב. זו מסעדה 100% טבעונית עם אוריינטציה בריאותית מאוד ברורה, ואני מאוד בעד הדברים האלה, ואני סקרנית להיכנס לבדוק, אז יאללה, בואו ניכנס. טוב, אז אנחנו מגיעים פה לסיום הארוחה באנסטסיה, ובדיוק קיבלנו מנות אחרונות, ואני רוצה... אני רוצה לדבר עליהם רגע, כי אני טבעונית חמש שנים, ולא יצא לי לאכול מנות אחרונות טעימות כמו פה באנסטסיה. מנות אחרונות כל כך טעימות, הן מרגישות מושחתות, אבל העניין הוא שהן 100% raw food. הן עשויות מאגוזי קשיו, מקוקוס, מתמרים, וזה, וזה לא ייאמן כמה שזה טעים, פשוט מדהים. ממש ראוי לציין גם את uh, מנות הגבינות שלהם, יש להם פלטת גבינות מדהימה פה עם גבינת רוקפור וגבינה uh, קממבר, וממש, כמו שמר צלם אמר, אם מזה גבינות טבעוניות, ממש לא צריך לאכול גבינות רגילות. ועוד ראוי לציין את האוריינטציה הבריאותית שלהם, יש בתפריט פה התאמה לאנשים עם אה, סבילות לגלוטן, או לאנשים שמחפשים לאכול סופר פודס, והם גם עושים שייקים מדהימים עם אה, המון ירקות ופירות וצבעים, וזה חגיגה לנשמה, ממש כיף. בסך הכל ממש נהנינו פה באנסטסיה ואנחנו ממליצים מאוד להגיע לבקר. אפשר למצוא את כל הפרטים באתר שלנו בביג אנד פרנדלי ואנחנו מקווים שנהניתם לצפות, נתראה בביקורת הבאה. ביי!